何しよっかこれ醤油でねはいニンニク入れてもらうわかりましたじゃそれ2つはい卵卵も1個入れじゃあうん、うん、2つもお二人ともれちゃっていいですか、うんうん、悪かったね長かったね三か月以上休んだからね4月ぐらいでしょあそうあそうだよ実績は四4ヶ月かな、ね いつから出ようかって考えちゃっててさ、うん、だいぶ落ち着いてくれたんでね、ね、とりあえずねねもうね落ち着けばいいけどねそうなんですよ今も言ったんですけどうちにいておかしくなりそう <laughs> 本当に。あでそれよかったら。ね やってください。小林さにご迷惑かけてんじゃねえかなと思って。いや、全然。巻き通しただけで。すみませした。 今5分ぐらい前に、うん、やっぱり東京の人から電話があって、うん、やってますへあの足立から来る人あはいはいはい、うんもう来んじゃない 朝比奈さん来るんじゃない食べに、えー、うん、食べに行くって、まね、あのなんだっけ7月足立区の人は、うんおととい、先ほどではあったんでね、うん、いつって言ったけど、うん、世田谷の人はね、電車2つ乗ってくるから、そうだよね。どうしようかなと思って、うん、うちをだけかけようかなと思ってるんですけど。 何もしてないと本当に一気に衰えちゃうもんね <laughs> そうねもう手がこんなになっちゃってりさ早いよねそう、うん、なんとかできそうやっていきたいんだけどねなんかね人多かったかないやいやいいですよいいですか、うんそこにね、あの、 ありますので、うん、よろしいでしょうかお疲れ様でした、はい、はい、どうもちょっと暑いですけど、はい、はい、大変お待ちでございました、はい、ちょっと暑いです、すいませんはい、どうもありがとうね。どうぞ。すみません。醤油ラーメンですね。はい。はい あ、いいですよ、どうぞ。また東京の方が増えてきてるんですもんね。増えちゃったね。ねあと巨人の坂本が、え 陽性のなったのうん夕方のニュースあそう、うん、そうすると合同練習もししたらダメかもしれないね、うん、あの17日のタイミングでしたっけ、ね、うんそうなのてるよね 焼き鳥焼きね気にな気になってましたよはい、い僕もラーメン大好きなもんで、うん、結構ラーメンだけあちこち食べ行ってんですよ、ええ、昨日おととい川越まで行かないんですけど古谷の方で入って、うん、醤油ラーメンが800円、うん、すこぶるまずいの あれにはもうね酒が流行りのラーメンはなんかいまいちダメだよねああ僕もそれじゃなくて僕はまずいなんて言わないんだけど800円まあしょうがないから思って入ってたんだけどでうちのかみさんはあのつけ麺食べたんですよ、うん、つけ麺は900円なのね、うん、麺がものすごい硬いの、うん 行っちゃったよねうどんみたいなやつだそうねもう本当、うそうな全くおっしゃる通り、うん、うちのがこれうどんですね、うんよく900円も取れるなと、うん、値段だけ言ってもらえたねそう驚いちゃったまだ山田うどんの方がうまい本当だ <laughs> 山田のかけし、うん 胡椒をかけちゃっていいですかはいはい、お待たしました。あ、どうも。ちょっと今日ラーメン食べにしよう。あ、うん。あれ、しばらくなかったですそうです。三ヶ月よ、約四ヶ月。うん。体じゃない、もう体もなんだけど、コロナで。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 うん、大体今日早いんですけど、8時頃から、もう今、朝は5時までやるんで、3時頃で帰ろうかなって、少し早めに帰ろうかなと思って。あっとね、水曜日から土曜日まで4日間、とりあえずね、はい、悪いね、声かけてくれてありがとう。なんかいっぱいだね。いやいや。 <laughs> あごちそうさま。どうもね、ありがとうね。 どこあじゃあもらっちゃっていいですか、はい、すみませんなごちそうさまですどうもねはい俺もありがとうあすみませんね本当に小林さんにご迷惑かけて悪かったねとんでもないで全然これちょっと切ったやつなんだけど <laughs> ありがとう、はい <laughs> 裏にあるよ。 もらっちゃったはい。すみません。すみません。はい。どんどんもね、どうもありがとう。じゃおじさんまたね。おじさんこれさ、気つけてね。どうもありがとうね。どうも。お母さんによろしくはいはい。気をつけてね。はい、ありがとう。ごちそうさま。ごちそうさま。ありがとう。